Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Здесь Там один э, сверху. Мы уничтожили отряд врага. Сам дойти. А Команда противника разбита. Миссия Беги. выполнена. Граната пошла! Ты в отру. Сюда! Док! Сүндет астында да бар. Яна. Меня зацепило! Нужен Спасибо, дружище. Yes, yes. Команда противника да. разбита. А, желтый да. Хорош. Я вылез, благодарю. Бля, желтый. тупик, а, бізге кім пішка. Синий. Тут. Сар. Желтый, желтый, желтый. Сар. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Мы... Кидаю гранату! Граната! Граната пошла! Квадрат, Синий, пичка. Бомба потеряна. Пичка, пичка, пичка. Harap duruyor. Apotta var. Врача! Меня ранили! Птичка! Да, ана кім шақыр бөліп отқан? Төбедегі не Держись, Ты как раз вовремя. Квадрат, квадрат, квадрат. Благодарю за помощь. Наш отряд разбит. Мы проиграли. Медик сюда. Граната! Бля, Алтен, Медик, Медик, Медик, Бомба, бомба взята. Не шевелись, я подлатаю тебя. Игрок бомбой убить. Да. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Граната пошла! Вражеский отряд разбит. Точно. Сейчас тебе станет лучше. Минус нахер с того, ну запишем. Пашка, да. Отца выключи, фарму тебе. довели. Бомба. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Граната! Все бойцы противника убиты. Мы победили. Граната! Осторожно, граната! Нет, граната! Бомба потеряна. Аркада. Бомба взята. Вот это и. А вы башка. Граната пошла! Не стать казрова. Каких казах? Бомба установлена. Если... Мне нужен а вы говорите... Бля, сейчас умер. Ты фолдер, я лучше так. Я тебя слушал, Лиза. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Юридически, видите, ваши дорогие, не девятки. Облай.